有人。嗯。会呀。我我我。有人。啊。有人。有人。 ピオレピオレ oh, no, no, no, no. Nani? Bye. Huh? 有人？嗯？哦，no no no no！ 一会儿。一会儿。一会儿。我左右一会儿。一会儿。 有人。嗯。会呀。有人。那你最近钻研了眼睛吗？有人。

अरे रुक जा के नागमणि लेके जाओ बस तेरा साथ हो चाहे जो बात 我最后转一个眼吗？有人。嗯。啊啊啊啊 no, no, no. bà Liễu ơi! Ơi! NANI? Hả? Zero! Dạ Húi no Dubai.